就把这首歌送给失意的你，是喜是悲，尘缘注定不折磨自己。就把这首歌送给迷茫的你，屋外沧桑，屋内过往，告别昨夜的愁。啦啦啦啦啦啦啦啦，阿吧啊吧吧，啦啦。 快手，看见每一种生活。